Ah. Thank you very much. Muchas gracias. So let us start. I mean, I, I have so much to say, but I try to make it concise. Tengo muchísimo que decir, pero estoy intentando condensarlo y hacerlo más conciso. So, just one small auspicious invocation. Una pequeña invocación auspiciosa vamos a hacer para comenzar. Quiero expresar mi más eh, humilde gratitud a mi maestro Sri Narayan Maharaj. Eh, y mi maestro instructor eh, Sri Prem Prayoyan Prabhu. Todo nuestro Guru Parampara. And also to Dhanvantari, the incarnation of Krishna who uh, spread the knowledge of Ayurveda. Y presentar eh, mis reverencias a la encarnación de Krishna que esparció todo el conocimiento de la Ayurveda. And also to Amrita. Y Amrita. The, uh, the nectar of immortality, which is his Shakti. El néctar de la inmortalidad que es su Shakti, su poder, su potencia. And, uh, Welcome, bienvenida. And pray to all of them that they combine bless us that we get the most profound understanding of the subject. Rezarles a todos y pedirles para que nos ayuden a absorber lo más que podamos de todo este eh, entendimiento. I will always just speak a little bit and then I want to invite you for your feedback. Y voy a hablar un poquito y luego os voy a invitar para que me presentéis vuestro feedback. <laughs> So. If we speak about holistic health, hablamos de la salud holística. We have three main bodies that we have to consider. Tenemos tres cuerpos principales que debemos considerar. So that is first of all the physical body. El cuerpo físico. Then we have the subtle body. El cuerpo sutil. And the soul body. Y el cuerpo del alma. So all of these three. Todos estos tres cuerpos. Anymore. <laughs> Anymore, bienvenida. So the three bodies. Estos tres cuerpos. The body, the mind, and the soul. El cuerpo, el alma y la mente. Only when these three cooperate harmoniously can we speak of holistic health, means complete health. Solo cuando los tres cooperan entre sí podemos hablar de una salud holística, completa. So there may be some people who are quite healthy in this world. Algunas personas que, puede, que pueden estar eh, sanas en este mundo por algún tiempo. But because the subtle body and the soul body are not fully awake and aligned, this uh, health that they have will be very short term. Pero porque el cuerpo sutil y el cuerpo de la mente no están alineados, esta salud va a durar muy poco. <laughs> Welcome. Bienvenidos. Gracias por venir a todos. So, Uh, understandable so comprendemos hasta ahora lo que, lo que estamos diciendo, explicando. Están hablando de los tres cuerpos, ¿no? Que para mantener una salud holística hay que considerar el cuerpo, el cuerpo sutil, el cuerpo mental y el cuerpo del alma. Y el cuerpo físico, perdón, el cuerpo sutil, el cuerpo físico y el cuerpo del alma. en todos estos tres cuerpos, think you can do it. Okay, okay? I'll try. Yeah. Um, there we have three factors to consider to harmony. Tenemos tres factores a considerar para armonizar. First of all, all these three bodies, they are made of energy. Estos tres cuerpos están hechos de energía. That is the first factor. Este es el primer factor. And the second factor is to have a balance. Y el segundo factor es tener un balance. So for example, we need a balance of energy that we take in and energy that we give. Por ejemplo, necesitamos un balance entre la energía que tomamos y la energía que damos. And a balance between hot and cold. Y un balance entre el calor y el frío. Basically, there are two main principles. Hay dos principios fundamentales. That is the active principle and uh, the um, calm or the resting principle. El principio activo y el principio que está eh, descansando, ¿no? Como inactivo. So, we can make a little note here. We can say that the active principle we can um, present, represent it by a circle. circle. el, principio activo podemos decir que se puede, puede ser representado por un círculo. You can imagine that this is like a tube. Esto es como, la, eh, un tubo. Yes, through this, the energy can flow freely. Y a través de este tubo la energía puede viajar libremente, and When that tube is, so to say, shrinking or is getting blocked, you can make like a cross. Cuando este tubo se bloquea o empieza a encogerse, yeah, then, then uh, there will be like entropy or what we call in the Sanskrit tamas. Pues esto genera una entropía o lo que llamamos en Sanskrit tamas. So in the uh, Chinese tradition they would call this yang. En la tradición china lo llaman yang. And yin. Y yin. The receptive and the, yeah, the active principle. El, el receptor y, y el principio activo. And so we have the energy, we need the balance. Tenemos la energía, necesitamos el balance. And then the question is how we apply this energy. Y la pregunta es cómo aplicamos esta energía, cómo la empleamos. There are certain laws in the universe. Hay algunas leyes universales. There are laws in the physical dimension. Hay leyes en la dimensión física. For example, if I want to work with uh, ice, if I want to make a dome out of ice or some structure out of ice, then I have to make sure that the temperature stays below zero. Por ejemplo, si quiero hacer una estructura eh, de hielo, hecha de hielo, tengo que asegurarme de que la temperatura es la adecuada. So that is a natural law. So if I want to work with the energy of water, then at some point it becomes liquid and at another point it becomes uh, gas. It becomes to evaporate. Estas son eh, las leyes universales. Por ejemplo, si quiero trabajar con la energía del agua, dependiendo de la, de la temperatura, se convierte en gas o se evapora. El primer punto que hemos visto es la energía. El segundo es balance. And the third point is divine law. Y el tercero, el amor divino. La ley divina, perdón. in <laughs> so, any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Okay. Then we continue. yes? what is the, the um, relation between the entropy? The entropy is the difference to, to, to temperature and the, the energy, resultant energy for this, this not balance. And What pues is sure the... Dime en castellano. La entropía es una diferencia de, de energías. Entropy is a difference of energy, ¿no? Es, el, es, la diferencia de potencial entre dos valores de energía. The potential es... uh, difference between two uh, different energies. ¿Cuál es la relación que tiene como, con tamas? Porque lo has descrito como tamas. Eh, you describe it as, as tamas. You mentioned it, it was like tamas. So what is the relation it has with that, with tamas? Entropy? Yes. So, for example, to maintain a body, is it a plant or is it a human body or an animal? Cualquier tipo de cuerpo, una planta, un animal, un humano. Certain amount of energy is necessary and certain components. Cierta cantidad de energía es necesaria y ciertos componentes. So, for example, if you don't give water to a plant, then it will shrink. Si no le damos agua a una planta, se encogerá, se marchitará. And if it will continue too long, it will die. Y si y continúa esto, continúa por mucho tiempo, se morirá. So, so you have the entropy. Ahí tienes la entropía. That is tama. Eso es tamas. Like the winter, it's very cold, not very much energy, and uh, so there is not enough life energy, maybe also not enough light for the plant to maintain. So then it will die como en el, invierno, que también su característica es que no hay tanta energía y esto ocasionará que la planta no reciba todos los elementos que necesita y al final morirá. Pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre esta conexión entre entropía y también... So, I think, um, and the application of the divine law that I said How to apply this, um, that would be divine intelligence. Eh, el, el, el, el, cómo aplicar esta ley divina eh, se traduce en divine, divine intelligence. la inteligencia divina. I mean, we can uh, we have this on all again on the three levels. We have it on the level of the body, Esto sucede en, lo, en, estos tres niveles, en el nivel del cuerpo, de la mente y, de la, y del alma. It's very basic to follow the physical laws. Um, it's a very basic um, relation to divine law. Eh, es, es, muy para seguir las leyes físicas hay una relación muy muy básica con, con la ley divina. But we can see that especially demonic nature, they even want to um, pero, podemos ver, por ejemplo, que la energía demoníaca intenta... Eh, eh, la, la, inteligencia demoníaca intenta sobre sobrepasar todas las eh, leyes a través de las cosas mecánicas. ¿no? So, the next question is, what is energy? La siguiente pregunta es, ¿qué es la energía? Some idea. ¿Tenéis alguna idea de lo que es? Whenever we're talking about energy, it is the same kind of energy at all levels, if we body, if we mental and, and physical, is it the same kind of energy? Ella pregunta si es la misma, el mismo tipo, cuando hablamos de energía, si podemos definir como el mismo tipo de energía eh, referente a los tres tipos de cuerpos que hay, si es la misma energía la que, la que está allí presente. Yes and no. Sí y no. So, as power, we can say energy like power. Yes. yes. Podemos decir que la energía es un poder, sí. So, first of all, energy would be uh, the ability to perform. For example, if you want to move a car, you need the energy in the fuel or electricity. La energía es la habilidad de, de hacer, ¿no? Si, si queremos mo mover un coche, pues necesitamos la gasolina, o sea, necesitamos un tipo de energía. The body needs uh, prana. El cuerpo necesita el prana. And also the mind, the function of the mind and the organs, they all depend on prana. Y también la función de la mente y de los órganos dependen del prana. And ultimately, this energy That is the question where I, where I want to lead in a higher sense, that energy is coming from consciousness. Y al punto que quiero llegar es que en, en, a un nivel más elevado esa energía viene de la conciencia. Se genera de la conciencia. If there is no consciousness, then there is also no energy. Si no hay conciencia, no hay. There may be energy. Puede haber energía, pero esa energía viene directamente de la conciencia. Así que básicamente existe una energía, respondiendo a la pregunta que ha hecho ella, pero eh, en diferentes niveles de existencia. Toda la energía es la energía de Dios. Solamente hay un Dios y una energía. But God manifests this energy in three levels. Pero Dios manifiesta esta energía en tres diferentes niveles. So first of all, there is the supreme level of energy, which is full consciousness. El nivel, supremo, el nivel supremo de energía, que es la conciencia al completo y es eterno. This is not our main subject, but shortly I want to touch it. Este no es un tema que iba a tratar hoy, pero por, por la pregunta que han hecho, pues lo voy a tratar brevemente. And then we have the physical world, which is uh, basically temporary and not sentient. Y luego tenemos el mundo físico, que es básicamente temporal. That what seems to be sentient in this world is the third energy. Sentient? Sentient means like conscious. Like Aquello que, que, está presente, consciente, en, es la tercera energía en este mundo. That is the marginal energy. La energía marginal. se is, llama. Yeah, this is also conscious energy. Esta también es una energía de la conciencia. It's also spiritual energy. También es una energía espiritual. But it is, uh, inferior spiritual potency. Pero es una energía, una potencia inferior. Did this more or less answer your question? Okay. There is so much more to say, but hay mucho más que decir, pero things, tengo que continuar con. Some things I will touch in later. later. So. that is important to remember that all energy belongs to the creator or the one who is owning all the energy. I mean, from whom it comes. Es, es, lógico pensar que toda la energía eh, proviene y pertenece al que la origina, ¿no? And that is also the one who controls all the energy. Y también es quien controla toda esta energía. And for us, the important thing is how we relate with energy in these three bodies that I mentioned before. Para nosotros lo importante es saber cómo relacionarnos con esta energía en estos tres tipos de niveles. Can you stop and start again? Yeah.